A Antena, filme dirigido por Esteban Sapir e lançado em 2007, pode ser considerado, em ao menos um aspecto, uma obra premonitória. Trata-se aqui do tipo de relação que vem se estabelecendo entre as redes sociais e a mídia tradicional, que combinadas vem tomando de assalto o processo de formação da opinião pública. No filme, esse risco pode ser claramente identificado pelo sequestro das vozes de toda a cidade e, na sequência, pelo roubo das palavras, algo que se efetua por meio do monopólio de comunicações de propriedade do Sr. TV, com auxílio do cientista Dr. Y. Pode parecer estranho, mas em um mundo em que todos podem se manifestar até o limite da barbárie, a voz de cada qual e seu alcance encontram-se sob domínio dos algoritmos que ilham as pessoas em um mundo feito exatamente à semelhança de cada qual. Ou seja, tenta-se aniquilar as potencialidades expressivas da pessoa humana pelo apagamento da alteridade, da opinião diversa, do contraditório. A língua, portanto, em lugar de território da diversidade, passa pelo mesmo processo que ocorre à natureza, depauperada para se produzir valor e lucro. estrella y brillar en un cielo de mil ojos y un puente debo escalar en el mar de los elogios, hacer de un cuerpo mi voz de buscar en mi frágil mundo digital. Serás en uno más un cero de esperanza. Do ponto de vista estético, a antena é um primor. Combina o gênero noir com um tratamento gráfico que lembra o gibi, conferindo ainda as legendas um papel fundamental, ainda que as imagens nos conduzam aos filmes mudos. Confira alguns trechos de A Antena. Você seguramente vai se encantar.